بەڕێزانم کاتتان باش دووبارە دێمەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنمەیەک لەسەر ئاڵای کوردستان وا دیارە من بەر لە یەک دوو ڕۆژ بە زاراوەی کورمانجی ئەو بەرنمەیە پێشکەشکرد بەڵام بەشێک لە دۆستان داوایان کرد کە ئەو بەرنامەیە بە زاراوەی سۆرانیش دووبارە بکەمەوە بۆ ئەوەی بۆ ئەو کەسانی کە کورمانجییان باش بادینی باش تێناگەن باس لە مێژووی ئاڵای کوردستان بکەین بێگومان ئێمە لێرەدا باس لە مێژوو ناکەین چونکە من کەسێکی مێژوو زان نیم و ئەوەی لێرەدا من مەبەستمە زیاتر باس لە لایەنە فکریەکانی لایەنە ئەخلاقیەکانی ئاڵا بکەم و بۆ ئەوە ئیتر مەسلەی مێژوو لایەنە فکریەکانی بە تایبەتیش مستعمەرەی فکری ئیسیعماری فکری باز دەکەین کە لە کوردستانی عراقدا زۆر باوە و تەماشا دەکەین ئەمە لە کاریگەریەکی خۆشی لەسەر بەتایبەتی لەسەر جیلی کۆن هەیە لەسەر جیلی زێت ویانیش نەوەی نوێ کەمترە ئەو نەوە کۆنەی کە ئێمە باسی دەکەین ینی ئەمانەی تەمەنیان هەفتا ساڵ و شێ ساڵ و لە هەفتا ساڵ بەرەو سەروە ئەوان بەخۆیان ئەو مێژویان بینیوە لە ناویدا ژیاون و ئەوان لە ئێمە باشتر دەزانن کە ئەو مەسلەی ئاڵا لە بازاری کوردایەتیدا بە خەڵک دەفرۆشترێ و مقدەس دکرێ و هەم ئەزانن مەبەستەکەی چییە و هەمیش ئەزانن کە مێژووەکەی چەندی ڕاستە لێرەدا من من نامەوێت سەرەتا قسە بکەم چونکە من لەو بەرنمەیەدا بە بەڵگە قسە دەکەم بە دۆکیومنت قسە دەکەم بە ئارگومنت قسە دەکەم لە خۆ لە خۆمەوە قسە لە گیرفانی خۆم دەرناهێنم بۆیە تر باس لە مێژوەکەی دەکەین هەروەکو هەروەکو دەبینین مەبەستمان لێرەدا ئەوەیە کە باس لەو ئەوە بکەین کە ئێستا ئەی بینین ئەمە دوو ئاڵامان هەنا ئێستا کە ئەو دوو ئاڵایەنە کێشەی لەسەر هەیە کامیان ئاڵا ڕاستەقینەکەیە کامیان درۆقینەکەیە ئیتر باس لەوە دەکەین بەگشتی هەروەکو هەروەکو دەزانن لێرەدا کێشمەکێشەکە دەست پێ دەکا بە تایبەتیش لەو کاتەوە زیاتر ئەو کێشمەکێشە سەری هەڵدا کاتێک حیزبێکی ڕۆژهڵاتی کوردستان ئەو بابەتەی زیندوو کردەوە و باسی لەمە کرد کە ئەو ئاڵایەی کە دوو گوڵە گەنم و قەڵەمێکی لەناودایە، ئەمە ئاڵا ڕاستەقینەکەی کۆماری کوردستانە و لایەنەکانی دیکەش ئەو لایەنیان تەخوین کرد ویانیش ڕەخنیان کرد باس لەوە دەکەین و لە هەمان کاتدا هەروەکو وتم باس لە کۆمەڵێک بابەتی مێژووی دەکەین کە لەو بارەیەوە قسەیان کردووە بە کورتی لە یاسای ژمارە چواردەی ساڵی 1994 یەکەمین جار بە یاسا ئاڵای هەرێمی کوردستانی عراق لە پەرلەمانی کوردستان پەسند کرا و ئاماژە بەوە کرا ئەو ئاڵای هەرێمی کوردستان سەرکردەی نەمر قازی محەمەد بەر لە شەهیدبوونی ئەو ئاڵایەی تەسلیم بە سەرکردەی ڕوحی هەمیشەیی زیندووی نەتەوەی کورد مەلا مستەفا بارزانی کردووە بەڵام کێشەکە لێرەدا دەست پێدەکات ئەو ئاڵای کە ئێستاکە لە باشوری کوردستان بەکاری دەهێنن، پەرلەمانی کوردستان ساڵی هەزار و نۆ سەد و نەوەد و نۆ بە پێی یاسا پەسندی کردووە، لەگەڵ ئەو ئاڵای کە لە کۆماری کوردستاندا قازی محەمەد بەکاری هێناوە زۆر زۆر جیاوازە. جیاوازیەکەشی ئەوەیە هەروەکو دەبینن ئەو دوو گوڵە گەنمە ئەو قەڵەمەی تیانەماوە دەستکاریەکی تێدا کراوە و دەبێ باس لەوەش بکەین بێگومان ئەو ئاڵای کۆماری کوردستانی ئەو کاتەش ئەو ئاڵایە هەتا ڕادێک ئەتوانین بڵین کۆپیەکی ئاڵای سەردەمی پاشایەتی ئێرانە ئاڵایەکە کۆپی ئاڵای ڕەنگەکانی تەماشا بکەین هەمان شتا بە تەنیا شێر و خورشیدەکەی ناویان گۆڕیوە لە جیاتیەوە دوو گوڵە گەنم و قەڵەمێکیان تێدا ناوە ئەمە بە ئاشکرا دیارە بەڵام لیرەدا ئێمە باس لە یاسا دەکەین هەموو یاسایەک حکایەتێکی هەیە یعنی هیچ یاسایەک هیچ مادەیەکی هیچ ژمارەیەکی یاسایی نییە لە جیهاندا بەبێ حکایەت هەمویان حکایەتێک هۆکارێک یانیش مەسلەیەکی مێژووی لە پشتەوەیە بە پێ یاسای ژمارە چواردەی ساڵی 1990 تایبەت بە ئاڵای کوردستان ئاڵێتن بەر لە شەهید بوونی سەرکردەی نەمر قازی محەمەد ئەو ئاڵای بە ئامانەت تەسلیمی مەلا مستەفای بارزانی کردووە لێرەدا پرسیارەکە ئەوەیە لێرەدا دەست پێ دەکە پرسیارەکە ئایا شتێک کە تۆ بە ئامانەتت تەسلیم کردبێ ئایا ئەو کەسێک کە تەسلیمت کردووە بۆی هەیە شتەکان بگۆڕێ ئەگەر بۆی هەیە بۆ ئەڵێتن ئەو ئارای بەو شێوەیە تەسلیمی من کردووە لێرەدا کەم و کورتەکان بە دەردەکەوێ و ئێمە دەیبینین بۆیە ئیتر لەو بەرنمەیەدا باس لەوە دەکەین جگە لەو لایەنە زاهریەی کە لە بەرچاومان دەکەوێتن باس لەوە دەکەین کە لە مێژوودا چەند کەسانێک چەند کەسانێک لە مێژوودا دەست و پەنجەیان دیارە ئێمە خۆشمان دەوێن خۆشمان ناوێن لەگەڵ یانین لەگەڵ یان نین ئەوە بابەتێکی دیکەیە بەڵام ئەوان باسییان لە ئاڵا کردووەوە ئەو کەسانە یان لە ناو کۆماری کوردستاندا ژیاون لەو سەردەمەدا یانیش لە نزیک ویانیش هەڵگری بەردەوامیان بە مێژوەکەی کۆماری کوردستان داوە ئەویش باس لە بابەتەکانی هەژارم و کریانی دەکەین ساڵی 1991 لەدایک بۆ 1990 ببورن 1920 لەدایک بۆ 1991 کۆچی دوایی کردووە هەژارم و کریانی کەسێکە لە بواری ئەدەب و نووسین و شعر و وەرگێڕاندا کەسێکی بەتوانا بووە ئێمە باس لە لایەنە فکری و ئەخلاقیەکانی هەژار موکریانی ناکەین ئەو باسی لە ئاڵا کردووە دووەمینیان قازی محەممەد باسی کردووە کەسانێکی دیکەش باسییان کردووە کە لەو سەردەمەدا لەگەڵ قازی محەممەد و لەگەر لەگەڵ مەلا مستەفا بەیکەوە ئیتر ژیاون باس لەوانەش دەکەین بابینە سەر هەژار موکریانی هەژار موکریانی لە یازدەی یەکی 1940دا لە ڕۆژنامەی کوردستان کە ئەو کاتە ڕۆژنامەی کوردستان لە مەهاباد دەردەچێ بەو شێوەیە باس لە ئاڵای کوردستان دەکا بە بینینی ئەو کەسەی پێی وایە کورد سەرناکەوێ، کێ بوو پێی وابوو تەمی نەگبەتی لە سەرمان ناڕەوێ، داری ئاڵاکەم وەکو چقڵێکە بۆ چاوی عەدوو، هەر دڵی خۆشی نەوێ ڕەبی وەبەر خەنجەر کەوێ، پارچەکەی سێ ڕەنگی خۆی دەنوێنێ و ڕەنگی سوور دەڵێ تا تنۆکی خوێنی کورد مابێ قەدی من نانەوێ سپیەکەی مژدەی بەیانی بەختی کورد کورد کرد بەیان ڕۆژی بەختی کوردی پەیدا بوو نەما پەردەی شەوێ دوو گوڵە گەنمی دەڵێ ئاگات لە ڕزقی خۆت بێ خۆت کە برسی بووی چی دوژمن پێی بژین لێرە و لەوێ لێرەدا کۆتایی بە شعرەکە دەینین پێویست ناکە باس لە هەموو شعرەکە بکەین چونکە مەبەستمان ئەوەیە کاتێک هەژار موکریانی وەصفی کردو ئەویش باسی دووگوڵە گەرمەکە دەکا. هەروەها دکتۆر عەبدولڕەحمان قاسملۆ قسەی کردووە لەسەر ئەو بابەتە دکتۆر عەبدولڕەحمان قاسملۆ شەهید قاسملۆ سەرکردەی پێشووی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بووە ئەڵێ ئاڵای کوردستان لە سێ ڕەنگ پێک هاتە بۆ ڕەنگی سوور لەسەرەوە ڕەنگی سپی لە ناوەڕاست و ڕەنگی سەوز لە خوارەوە هێمای کوردستان لە ناوەڕاستی ئاڵاکەدا بوو کە بریتی بوو لە قەڵەمێک لە نێوان دوو گوڵە گەنمدا. ئیتر ئەمەش قسەکەی عەبدوڕەحمان قاسملوێ عەبدوڕەحمان قاسملۆ هەم سەرکردەی حیزبی دیموکراتی کوردستانە خۆی بە حیزبەکەی و خۆی بە میراتگری کۆماری کوردستان دەزانێ و بەخۆشی مێژوو ناز بووە بە هەموو پێوەرێک ئەو ئاڵای ئێستای هەرێمی کوردستان تەواو جیاوازە لەو ئاڵای سەردەمی قازی محەممەد لە ساڵی 1946 کە لە ماوە کە لە کۆماری کوردستان لە مەهاباد هەڵکرا بۆیە ئێستا پرسیارەکە لەسەر ئەو ئاڵایەیە کە بۆچی دەستکاری کراوە ئەگەر قازی محەممەد بە ئامانەت داویەتی ئەو ئاڵایە بۆ بۆ ئەو ئامانەتە وەکو خۆی نەپارێزراوە ئیتر ئەمانە هەمویان بابەت بابەت گەلێکن کە پێویستە باسییان لێوە بکەین وا دیارە لە ماوەی شەهید بوونی مەلا مستەفا و ئەو دیدارانەی کە دوایی لە نێوان مەلا مستەفا و قازی محەممەد دا ئەنجام دراون لەوێشدا مەسافەیەکێ و لەوێشدا باس لە بابەتی ئاڵا بە هیچ شێوەیەک نەکراوە ئەمە لە کوێ ئەزانین لە پەرتوکەکەی عقید بەکر حەوێزی عقید بەکر هەوێزی کە ئەفسەرێکی سوپای کۆماری کوردستان بووە، بە ئەسڵی خۆی خەڵکی کۆییە، لە پەرتووکێکیدا بە ناوی گەشتێک بە ناوی کۆماری مهاباددا باس لەوە دەکا لە بیست و سێ ی دوازدە ی هەزار و نۆ سەد و چل و شەش کە قازی محەممەد دەستگیر کراوە، لە سی و یەک ی سێ ی هەزار و نۆ سەد و چل و حەفت قازی محەممەد لە سێدارە دراوە، لەو لەو کاتەشدا لەو کاتانەدا مەلا مستەفا بارزانی لە شنۆ و لە نەخە دەبووە لە لە مەهابات نەبووە و دوایین جار کە عقید بەکر حەوێزی لەگەڵ مەڵا مستەفا و قازی محەممەد کۆبتەوە و دواییدا ئەمەی نووسیوە ئەڵێ بە هیچ شێوەیەک باس لە مەسەلەی ئاڵا نەکراوە ئەوەی لەوێدا باسی لێوە کراوە ئۆتۆمۆبیلێک بووە کە قازی وابزانم داوای لە مەلا مستەفا کردووە ئەو ئۆتۆمبیلە لە بۆ خۆیان بەکار بێنن مەلا مستەفاش نەیویستووە چونکە مەلا مستەفا ئەو کاتە بیری لە ئۆتۆمبیل نەکردێتەوە زۆربەی شقامە سەرەکیەکان ئەو تۆبانەکان لەلایەن ڕژێمی پاشایەتی ئێرانەوە کۆنتترۆل دەکرێن و بارزانیەکان ئەو کاتە بە هەسپ و هێستر و کەر ئەچنە لە ئاوی ئاراز دەپەڕنەوە ئەچنە ئێریڤان و دەچنە سۆڤەتی ئەو ئەو کاتە ینی بە هیچ شێوەیەک پێویستیان بە ئۆتۆمۆبیل نەبووە ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە لەو دیدارەشدا باس لە ئاڵای کوردستان نەکراوە و لێرەدا ئەوەی پێویستە باسی لێوە بکەین زیاتر جگە لە ئەو ئاڵایە کە ئێستاکە دەیهێنمە سەر شاشە هەروەکو لە لەو ڕسمەدا دەیبینین با تۆزێک گەورەی بکەین بەڵێ ئێستا کە بە گەورەی دەیبینین ئەوە ئالای کۆماری کوردستانە وێنەکە وێنەی سەردەمی کۆمارە لەوێشدا دەبینین دوو گوڵە گەنمێک هەنا ئەو دوو گوڵە گەنمانە ئێستاکە لەناو ئەو ئاڵایەدا نەماون بەڵام دەمەوێ شتێکەتان بۆ بۆ باز بکەم ئەویش ئەوەیە من وابزانم ساڵی 1994 بوو لە بۆتان بووم ئەو کاتە هاوڕەیەکی خوێندنگە نامەیەکی بۆ ناردم ئیتر نامەکەم پێگەیشت لەوێدا لە نامەکەدا باس لەوە کراوە کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو کاتە لە شەقڵاوە و لە هەولێر چەند کەسێکی دەستگیر کردوونە یەک لەوانەش هاوڕێیەکی دیکەم بوو کە ئەویش هاوڕێی پۆڵم بوو باسی لەوە کردووە کە دەستگیر کراوە لەسەر چی دەستگیر کراوە لەسەر بەکارهێنانی ئەو ئاڵایە یعنی نەک ئاڵای کۆماری کوردستان ئەو ئاڵای کە ئێستا پارتی ئەڵێ کاتی خۆی قازی محەممەد بە ئامانەت بە مەلا مستەفای داوە یعنی هەتا کەواتە بەلای کەمی هەتا ساڵی 1994 پارتی باسی لەو ئاڵای نەدەکرد و ئەو کەسانێکە و ئاڵەیەیان بەکاردەهێنا زیندان کراون لە شەقلاوە زیندان کراون ئەو کاتە شەڕی ناوخۆی دەستی پێکردبوو شەقلاوە و بەشێکی ناوچەی هەولێر دەوروبەری هەولێر لە ژێردەستی پارتی دیموکراتی کوردستاندا بوون لەسەر ئەو ئاڵایە ئەوان ئەو کاتە خەڵکیان دەگرت و ئەشکەنجیان دەکردن بەڵام چی بووە هۆکاری ئەوەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان لە ساڵانی دواییدا یعنی لە دوای دووهەزارەکاندا ئیتر هەوڵ بدا خۆی بکاتە خاوەنی ئەو ئاڵایە و هەوڵ بدا ئەو ئاڵایە نەک لەسەر کوردستانی عراق بەڵکو لەسەر هەموو بەشەکانی دیکەی کوردستان فەرز بکە یەک لەو حکایەتانەی کە ئەو کاتە پارتی دیموکراتی کوردستان پەنای بۆ برد علی قازی بوو کە هێنایەنە پەرلەمانی کوردستان ساڵەکەیم بەبییر نایە 2011 دوانزە یانیش سێزدە بوو بەڕاستی بەبیرم نەماوە ئەو ساڵانە بەڵام بینیمان کە علی قازی هات کوڕی گەورەی قازی محەممەدیان هێنایە پەرلەمانی کوردستان و ئەویش ئەو ئاڵای ماچ کرد لەوێدا علی قازیش ئیتر چی پێ ئەڵێن باسی لەوە کرد کە گوایە قازی محەممەد ئەو ئاڵایەی بە ئامانەت تەسلیمی مەلا مستەفا کردووە بەر لە شەهید بوونی بەڵام بابین باسی علی قازی بکەین علی قازی بە خۆی لە بەرنمەیەکی دیکە کە من لە نزیکی بووم یعنی ئەویش لە بروکسل بوو ئەو بەرنمەیە ساز دەکرا لە تەلەفیزیۆنی ڕۆژ بوو ئەگەر هەڵە نەبم هەر بە بۆنەی کۆماری کوردستان بوو باسی لەوە کرد کە ئەو کاتەی کۆمار ئەو زۆر منداڵ بوو تەمەنی شە ساڵان بووە حە ساڵان بووە شتێکی وا بووە و لە مەهابات نەبووە لە تەورێز بووە لە تەورێز بووە و قازی محەممەد لە تەمەنی گەنجێتیدا و دوای گەنجێتی هەر لەلایەن قاتیلەکەی باوکی خۆی یانی لەلایەن شای ئێرانەوە تەعین دەکرێت دەکرێتە کارمەندێک لە کۆنسۆلخانەی ئێران لە بەرلین هەتا وەکو ئەم ساڵانەی دواییش من لە دەیان کەسم بیستووە ئەڵێن علی قازی لەو کاتانەی کە کارمەندی کۆنسۆلخانەی ئێران بوو لە بەرلین یعنی بەر لە شۆڕشی ئێران لەو کاتێ لە سەردەمی شاه ئەوە بوو هەم کاری باشی کردووە لە بۆ خوێندکاران یارمەتی داون هەمیش جاسوسی لەسەر خوێندکاران و سیاست مەدارانی کوردی ئێران کردووە ئەم کاتە ساڵی 1990 من جاری یەکەم علی قازیم لە دیمەشق بینی لە شام بینی کە خۆشم لەوێ بووم ئیتر ئەو کاتە سەردانێکی ئۆجلانی کردووە لەوێشدا ئێمە پێیان ڕاگەیاندین کە دەبێت بە وریاییەوە مامەڵەی لەگەڵ بکەین چونکە علی قازی گومانی جاسوسی لەسرە بە تایبەتی لە بۆ حکوومەتتی پێشوو ئێران وا دیارە باسی سەردەمی حکوومەتتی جمهوری ئیسلامی ئێران نیان نەدەکرد باسی سەردەمی ئەویان لەگەڵ دەکرد و دوای ئەوەی کە لە کاری کارمەندێتی کۆنسڵخانەی ئێران کارەکەی تەواو دەبێ ویانیش دەردەکرێ ویانی سەرکەوت و نابێ کاری مافیایەتیشی کردووە هەموو ئەوانەی نزیکی ئەزانن کە لە ئەڵمانیا ژیاون ئەوەش دەزانن و دوای ئەوە هەڵسا کارێکیکەی بۆ خۆ دۆزیەوە ئەویش بازرگانی کردی کردن بوو بە ئاڵای کوردستان من شاهدی ئەوەشم کە بەشێک لە دۆستانی خزمانی گلیان لێ کرد کە چۆن چۆتە پەرلەمانی کوردستان و مێژووی شێواندووە و باسی لەوە کردووە کە ئەو ئاڵایە ئەو ئاڵایە قازی محەممەد بە دەستی خۆی ئامانەتی مەلا مستەفای کردووە کە ئەمە ئەسل و ئەساسی نییە هیچ پەیوەندێکی بەڕاستیەوە نییە ئەویش باسی لەوە کردووە کە دیوەخانی هەیە مەسرەفی هەیە لە بۆ هەندێ ئیتر پێویستی بە یارمەتیە لەسەر ئەو منەمایە ئیتر ئەو کارەی ئەنجام داوە ئیتر ئەمە هەموو حەکایەتەکانی ئاڵای ئەو ئاڵایە کە پێی ئەگوترێ ئاڵای کوردستان بابینە سەر لایەنە ئەخلاقی و لایەنە فکریەکان لایەنە ئەخلاقیەکانی بەشێکمان باسکردن کە لە ڕووی ئەخلاقیەوە دروست نییە ئەگەر کەسێک ئامارەتێکی پێدابی هەرچەندە هیچ بەڵگەیەکی مێژووی لە ئارادا نییە کە ئەو ئاڵایە بە ئامانەت دراوە بەڵام ئەگەر واش بێ چۆن ئەکرێت تۆ گۆڕانکاری تێدا بکەی و بیشێوینی بەو شێوەیە ئەمەیان یەک دووەمینیان ئایا کوردستانی عراق بەشێک نییە لە عراق بەڵێ ئایا پارتی دیموکراتی کوردستان ئێستاکە بانگەشە لە بۆ کوردستانێکی سربەخۆ دەکا نەخیر ئێمە باس لە ڕیفراندۆم ناکەین چونکە پێشتر قسەمان لەسەر ڕیفراندۆم و جددیەتی ڕیفراندۆم و ئامانجی ڕیفراندۆم کردووە و نەوەک بە تەنیا پارتی دیموکراتی کوردستان هیچ حیزبێک ئێستاکە بە فعلی و بە جددی کار بۆ سەر بەخۆی کوردستان ناکە یانی ئەگەر قسەشی لەسەر بکە قسەکەی بە تەنیا بۆ مەبەستی سیاسی وەگەرخستنی بازارە هیچی دیکە نییە کەسێک کە کوردستانی سەر بە خۆی بووێ شەرت و مەرجەکان لە ئارادانین یەک شەرت و بەرج کە لە ئارادا بێت و بتهەوێ کوردستانێکی سەر بەخۆ دروستکەی دەبێ وەکو ڤێتنامیەکان وەکو کوباییەکان وەکو چینیەکان لە سەردەمی خۆیدا شەڕ بکەی یانی ئامادەبی ملیۆنان شەهید بدەی وەکو جەزائیر ئامادەبی سەرەتا خۆت بە کوشت بدەی ئینجا کوڕەکانت و کچەکانت بە کوشت بدەی نەوەکو بچی لەسەر کۆمپیوتەر دانیشی و بێە ئەوروپا و بچی ئەمریکا کوردستان سەر بەخۆ بکەیت حەتتا ئەمە بۆ کوردانی باکوور و بۆ کوردانی ڕۆژهەڵات زیاتر پرسیار و پارادۆکس لەگەڵ خۆی دێنێت، چونکە ئێمە دەزانین ئەو کوردانەی ڕۆژهەڵات کە بیری ناسیونالیستیان هەبووە و هاتوونەتە کوردستانی عێراق ئەمانە بە چ دەردەسەریەک بردراون، یانی سولەیمانی موعێنی و مەلا ئاوارە نزیکترین شاهێدی مێژوویی ئێمەن. کە چیان بەسەر هاتووە و چۆن کوژراون بە قسەی بیانی بە فەرمانی چێ کوژراون و بەدەستی چێ کوژراون پاشان من لە دۆکیمنتاریەکی چەند ڕۆژ پێش ئێستادا باسی قەتل و عامی پارتی دیموکراتی کوردستانی تورکیا و دکتۆر شڤان و چەکۆ و ئەوانەم کرد کە چۆن لە باکووری کوردستانەوە هاتوونە، بە شێوەیەکی دیکە ئەفسانەی مەلا مستەفا و پارتی دیموکراتی کوردستانیان بیستووە هاتوونەتە کوردستانی عراق بۆ ئەوەی کارێکی یعنی داوای سربەخۆیشان نەکردووە خۆ دکتۆر شوان داوای سربەخۆی نەکرد دکتۆر شوان داوای مافی چاری خۆ نووسینی کردووە و پەیوانە بووە کە دەبێ کوردستانی تورکیا جیا بکرێتەوە لە خاچی تورکیا سەرباری ئەوەش تەماشا دەکەین بەچ دەردەسەریەکیان بردوونە چۆن قەتلعام کراون ئەمەیان یەک کەواتە لێرەدا ئەتۆ دەزانی کە پەیوەندیت بە تەنیا لەگەڵ هەولێر هەبیان پشت بە هەولێر بەبستی چیت بەسەر دێ لە کاتێکدا کە تۆ پشت بە هەولێر دەبستی و بتهەوێت لە بەشێکی دیکەی کوردستان بە تایبەتی لە کوردستانی ئێران و لە کوردستانی تورکیادا کار بۆ مەسلەی کورد بکەی سربەخۆیش نەوێ بەتنیا کاری بۆ بکەی ئاەکەن سربەخۆی بێ چیت پێکەن ئەمیان یەک کەواتە لێرەدا ئەتۆ دەتەوێت کوردستان سربەخۆ بێ هەر چوار پارچە ببێتە یەک و یەک ئالات هەبێ تەواو دەبێت ئەو کاتە بەڕاستی زۆر لە جەزائیریەکان زیاتر شەڕ بکەیت چونکە جززائیریەکان بەتنیا لە بەرامبەر ئیسیعماری فەڕەنسی شەڕیان کرد یەک میلیۆن شەهیدیاندا ئەتۆ ئێستا کە چوار دەوڵەتی بەهێزت هەنا ینی بەهێزەکەی هەری گەور بەهێزەکەی سووریایە کە سیچل دەوڵەت بوونە یەک هەموو ئیخوان مسللمینی جیهان بوو یەک هەموو ئەلقاعیدە و جیهادیەکان هاتنە پێش ئیسیغباراتی دنیا نەما یارمەتی نەدا دیسان ئەو دەوڵەتە نەڕوخە کەواتە ئەتۆ لە بەرامبەر دەوڵەتەکانی دەوڵەتە بەهێزەکانی دیکە چۆن ئەتوانێ شەڕ بکەی و خوێنی میلیۆنێکی شتێر ناکە دەبێت و خوێنی دە میلیۆن بدەیت ئایا ئەتو بە خۆت ئامادەی واز لە ئەوروپا بێنی واز لە ئینتەرنێت بینی واز لە داهات و سامان بێنی خۆت و منداڵ دەستی منداڵەکان بگری و بچی شەڕ بکەیت چونکە لە شەڕ زیاتر ڕێگایەکی کەمان لەبەر دەستدان نییە ئەم من باوەڕم بە ڕیفراندۆم نەبوو باوەڕشم پێ نیە بەڵام ئێوە ئێوە کە باوەڕتان پێ هەبوو ئایا لە ڕیفراندۆمدا دۆستەکانی پارت دیموکراتی کوردستان ئەمریکا و بەریتانیا و فەرەنسا پشگیریان لە ڕیفراندۆم کرد نەخێر پشگیریان لێ نەکرد ئیسرائیل پشگیری لەکراویش بەدرۆ بە تەنیا بە قسە بە تەنیا بۆ هاندان بوو و ئیسرائیلیش دوای ئەوە پەشیمان بوونەوەی خۆی دەربڕی کەواتە لێرەدا بە تەنیا ڕێگاکە شەڕە ئایا ئێوە ئامادەن شەڕ بکەن ئامادەنین ئەگەر کوردستانی ڕۆژهڵاتیان کوردستانی تورکیاشتان سربەخۆ کردو کەواتە ئێوە بۆ ئاڵای بەشێکی دیکەی کوردستان بەکاردێن چونکە باسمان کرد بە پێی ئەوی ئەو مادە یاساییە لە ساڵی 1990 ئەو مادە یاسایە حکایەتەکەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە کا کاتی خۆی قازی محەممەد تەسلیمی مەلا مستەفای کردووە بەڵام ئەو مادە یاساییە مادەیەکی یاسایی کوردستانی عراق کوردستانی عراقیش سەر بە عراق کەواتە ئەتۆ دەتهەوێ بۆ دەتهەوێ ئاڵای دەوڵەتێکی دیکە وڵاتێکیکە بکەیە ئاڵای بەشەکەی خۆت لێرەدا پرسیارەکەیە دەتەوێ کوردستانی ئێران لەگەڵ کوردستانی عراقیەک بگرێتەوە بۆ ئەوەی لە کوردستانی بۆ ئەوەی لە ئێران ڕزگارت ببێ ئەو کاتە ئەو کاتە تۆ دەچێ لای تورکیا چونکە بۆ ئەوەی کوردستانی عراق نەوتەکەی خۆی بفرۆشێ بازرگانی بکە پێویستی بە تورکایە وایە نا ئەمەش هەیە نەوەک نەوەک هەولێر سلێمانیش سلێمانی ئیتر دوای ڕێفراندۆم تەماشامان کرد چەند پەرێشان ببوو کە تورکیا ڕێگەی ئاسمانی لەسەر داخست و ناچار بوو سلێمانیەشی وەک هەولێر کردە لانکەی میتی تورکیا بۆ ئەوەی ڕێگا لەسەر فڕۆکەخانەی سلێمانی بکەنەوە کەوا تا ئەتۆ لە ئێران ڕزگار دەبێت ئەمجارە دەچیەوە سەر تورکیا مەبەستەکەت ئەوەیە یان یان مەبەستێکی دیکە تێ یانی لەو بارەیەوە تەماشا دەکەین دەیان پەڕەدۆکسمان هەنە ئەگەر بێت و کوردی بەشێکی دیکەی کوردستان ئەو ئاڵایە بکاتە ئاڵای خۆی وا دیارە ئەمەن وەکو شەخص ئەگەر کەسێک ئاڵایک ئەو ئاڵای کوردستانی عراق لەلای من بەکار بێنێ من کاردانەوە نیشان نادەم یعنی ئەوە ئاڵایەکە هەرچەندە پێم وابێ ئەو لەو کاتەدا دیڕاسەی باشی بۆ نەکراوە حکایەتەکانی حکایەتی دروست نین درۆیە ئەو مێژووی کە باسی دەکرێت هەمووی درۆیە ئەسل و ئەساسی نییە مەبەستێکی دیکەی لە پشتە ئەمە مەبەستێکی هەژمونگەرایی حیزبی بنەماڵەیی لە پشتە بەڵام ئەوە با بڵێن لە پەرلەمانی کوردستان قبول کراوە تەواو قبول کراوە تەواو من کاردانەوە نیشان نادەم بەڵام ئایا ئەکرێ ئەتۆ ئەو ئاڵایە فەڕز بکەی لەسەر بەشەکانی دیکەی کوردستان بەپێی کام بنەما بەپێی کام بنەمای ئەخلاقی بەپێی کام بنەمای مێژووی بەپێی کام بنەما و باگراوندی فکری کە ئێستا باسم کرد ئەگەر ئەتۆ ئاڵای وڵاتێکی دیکە بکەیە ئاڵای کوردستانی تورکیاوە کێشت بۆ دروستە بێ ئەوە ئاڵای کوردستانی عراق ئاڵای عراق ئاڵای وڵاتێکی دیکێ ئەتۆ چۆن دێکی ئاڵای کوردستانی تورکیا ئەوە کێشت بۆ دروست دەبێ بۆیە بەڕاستی ئەمە بابەتێکە هەرچەندە من حەزم نەدەکرد لەسەر ئەو بابەتە قسە بکەم چونکە بەڕاستی قسەکردن لەسەر ئەم جۆرە بابەتانە بەڕاستی ینی من لی تێناگەم بۆ پێویستە ینی ئینسان خۆی بگەینێتە ئەو ئەو ئاستە کە بۆ ئەوەی بگاتە مەبەستی گەندەڵی ویانیش بۆ ئەوەی ئەو گەندەڵیە کە پێی گەیشتووە بیپارێزی ئاڵا لە سەری خۆی و لە قاچی خۆی و لە لە شوێنی دیکەی خۆی بەئاڵێنی خۆی پێ با بدا یانی ئەمە ئەمە چ فریودانێکە ئەمە چ فریودانێکە ئایا بۆ ئێمە ئارا زەرورە ویانیش شکۆی مرۆڤەکان شکۆی تاکەکان زگی برسی جادە و ڕێگاوبانەکەت وزەت زبڵدانەکەت یانی پێشکەوتوویی کۆمەڵگایەک ئەوڕۆ بەند نییە بەوەی کە ئەتۆ ئاڵات هەیە یان نا بەند نییە بەوەی ئەتۆ دەوڵەتیشت هەیە یان نا ئەوە عربەکان بیست و دوو دەوڵەتیان هەیە تەماشاکە پەنا لە هەموو وڵاتێک زیاتر عربەکان پەنابەر دەبن و دێن دەبنە خزمەتکاری ئەوروپی و ئەمریکیەکان کەواتە دەوڵەت دەوڵەت بۆ مقدسە ئاڵا بۆ مقدسە بۆ ناتوانانی قسەی لەسەکەی بۆ تۆ من ناچار دەکەی ئاڵا پەرست بم بۆ من پێوانی پێشکەوتووی لە هەر کۆمەلگایەکدا یەکسانی ژن و پیاوە زبڵە مەسەلەن لەو بەلجیکایەی بەڕاستی من تێیدا دەژیم کاتێک ئامارێک دەکرێ کامە شارەوانی پێشکەوتووە سەرەتا ئەچن تەماشا ئەکەن ئەو شارەوانیە چۆن زبڵ کۆ دەکاتەوە ئەو زبڵە چی لێ ئەکا پلاستیک ئاسن قوت و تەختە شتی دیکە چۆن جیا ئەکاتەوە و چۆن دەیکاتەوە بە ماددە بە بەرهەم و ئەو زبڵەی کە ناکرێتە کە جیا ناکرێتەوە ناکرێتە بەرهەم وا دیارە قەبارەیەکەی زۆر زۆر کەمترە چونکە ئێمە لێرە جگە لەوەی کە کیسەی زبڵی پلاستیکیمان هەیە کیسەی زبڵی نایلۆن و یعنی پلاستیک ئەمە هەموویە زبڵی کاغەزمان هەیە تایبەتە زبڵی ئاسن و تەختە و شتیوامان هەیە لە هەمان کاتدا زبڵی ڕوەکیشمان هەیە ئەو ڕووەکەش فڕێنادەینە ناو زبڵی گشتی قەبارەیەکی زۆر کەم دەمینێتەوە بۆ ئەو زبڵی کە جیاناکرێتەوە و ئەو زبڵە کەمە دەسووتێنن بەڵام کە دەیسووتێنن بە شێوەیەک دەیسووتێن کە ژینگە پیس ناکە دووکەڵی نییە ژینگە پیس ناکە وە کارەبای لێ دروست دەکرێت ئێستاکە ئەو شارەوانیەی کە من تێیدا دەژیم لەو زبڵەدا کارەبا بۆ خۆی و دوانزە شارەوانی دیکە بەرهەم دێنێ بە تەنیا لە ڕێگای ئەو زبڵە ئەوەیە نیشانەی پێشکەوتووی ئایا لە کوردستاندا ئێمە لە چ وەزعێکداینە یعنی بۆ ئەمانە ناکرێن ناکرێنە پێوەر پێوەری نیشتیمان پەروەری بۆ ئاڵا ئەکرێتە پێوەری نیشتیمان پەروەری ئەگەر نیشتیمان پەروەریەکە نیشتیمان پەروەرێکی هیچ و پوچ نەبێ تا بەرنمەی ئایندە کاتێکی خۆش هیوادارم وەکو هەموو جارێک داواتان لێ دەکەم کەناڵەکەمان سوبسکرای بوو ئابوونە بکەن بە هیوای ساڵێکی ساڵی دوو هەزار و بیست و سێ ساڵێکی خۆشتر لەو ساڵە نیگبەتیەی کە خەریکە کۆتایی پێدێ هیوا خۆشناو.